A e dini pse karriget në kinema janë të kuqe? Ju lutemi bëni subscribe e sato zbulohet misteri i karrigeve të kuqe. Një film i ri në një ekran të madh, kokoshka të nxehta, pije të ftohta dhe errësirë, janë kombinimi ideal. Pakkush nuk i gëzon këto përfitime që ofrojnë kinemat. Megjithatë, sado herë t'i vizitoni, ka disa gjëra për kinematë që ndoshta nuk i keni ditur dhe përvoja e shikimit të një filmi mund ta bëjë më të lehtë dhe më të mirë. Karriget e kuqe në kinema janë shfaqur për shkak të popullaritetit të operës italiane në të kaluarën. E kuqja dhe ari janë ngjyrat tradicionale të përdorura për të dekoruar teatrot italiane. Me kalimin e kohës, ato u adoptuan nga shtete të tjera dhe kur u shfaqën kinematë, kjo praktikë mbeti në to. Ekziston edhe ana praktike, e kuqja është ngjyra e parë që bëhet e padukshme në mungesë të dritës. Kur ka pak dritë në kinema, bluja do të duket më e ndritshme se e kuqja, dhe kur ka dritë të mjaftueshme, situata është e kundërt. E kuqja është ngjyra që syri i njeriut humb fillimisht kur errësohet. Kjo është arsyeja pse karriget dhe perdet në kinema janë të kuqe, në mënyrë që të shijoni më mirë filmin.